Ісуса Христа, люди привітати, з Рождеством Ісуса Христа, люди привітати. Коляда, коляда, яка ж ти нам мила, що причиста діва мати сина породила, що причиста діва мати сина. засмутився лютий ірод твоє Русалими, засмутився лютий ірод твоє Русалими. Вдалині, вдалині, вдалекій дорозі, там збирала Божа мати. Нехай буде в цілім світі йому честь і хвала, нехай буде в цілім.